Здравствуйте, дорогие друзья! Привет из Лас-Вегаса! А, мы хотим вам немного рассказать о том, что же здесь проходило в эти а, прекрасные декабрьские дни. Видите, достаточно тепло. Ну, мы приехали на конференцию Inside Bitcoin для того, чтобы узнать, какова же судьба в будущем а, этой замечательной криптовалюты и всех остальных криптовалют, которые начали выходить после биткоина. Итак, вчера первый день конференции. Было много выступлений, э, практически все эти выступления рассказывали о истории возникновения биткоина, о истории, предшествующей возникновению криптовалют. Рассказывали о том, как раньше перемещались деньги, как раньше выписывались чеки, как, двигалось, э, как двигался вперед прогресс. И вот в конце концов мы пришли к тому, что пришли. Э, есть такой продукт, который называется биткоин. И что же это такое биткоин? Э, валюта, товар или вообще воздух? Как его понимают? А если кто-то ему и доверяет, то как его хранить? Как безопасно его хранить? Как применять законодательство для того, чтобы платить налоги? Для того, чтобы можно было встроить существующий мир на новых технологиях. Одно из главных вчерашних интересных э, замечаний э, заключалось в том, что биткоин это, и криптовалюты – это такие технологии, которые э, на сегодняшний день недосягаемы для регуляторов. А это признают и регуляторы в США, это признают и регуляторы в других развитых э, странах. Но до самого вечера как бы не было понятно, все-таки какая перспектива будет у биткоина, какие у него есть возможности. А, Юля, что ты можешь сказать по, по поводу того, что ты увидела на этой конференции? А, добрый день еще раз всем. Вчера мы а, увидели огромное количество людей, которые приехали сюда из э, разных стран, в первую очередь, конечно же, из Америки и Канады. Мы видим а, на этой конференции огромный интерес, а, который проявляют люди к а, биткоину, к будущему валюты. А, мы стоим сейчас на пороге а, революции, которая вот-вот а, к нам придет, а, которая биткоин, а, скорее всего, заменит а, в будущем а, банковскую систему, финансовые институты, страховые компании и так далее. То есть вот налицо мы сейчас находимся на пороге, так скажем, новой эпохи. Новой эпохи, да. Ну и как все новое, технологичное, мы даже, скорее всего, и не заметим, как буквально через несколько лет биткоин и другие криптовалюты вступят в нашу жизнь. А, вчера а, выступали интересные специалисты, которые рассказывали о безопасности, о том, что это безопасно и уже о существующих на сегодняшний день возможностях безопасно а, хранить свои сбережения и учитывать их через биткоин. Также уже сегодня выступали представители юридических компаний, которые рассказывали о э, сотрудничестве с, э, с государственными регулирующими органами, рассказали о, о том, что э, в развитых штатах США идут навстречу и всячески помогают развитию. Ну, во-первых, почему? Потому что считают, что криптовалюты, особенно биткоин, позволят людям поистине по-настоящему оценить, насколько продукт является востребованным. Потому что биткоин и все транзакции с биткоином, они общедоступны, их нельзя скрыть. Мы знаем, что очень часто рекламные э, компании часто прибегают к рекламным трюкам для того, чтобы убеждать нас в том, что какой-то продукт лучше или хуже. Но когда мы видим, э, как действительно покупают люди продукт, это относится именно к брендам товаров, в каком объеме это происходит, э, то мы можем оценить именно по транзакциям на самом деле, как доверяют этому товару. Также биткоин позволяет достаточно легко отслеживать для регуляторов ведение бизнеса. Сегодня, опять же, уделили отдельное внимание рассказу о том, как нужно сотрудничать э, с госрегуляторами. Рассказали четыре правила для того, чтобы не возникало проблем и чтобы регулятор мог фактически помогать бизнесу, помогать э, не ввести его в заблуждение и самим тоже не попасть в заблуждение. Конечно, мы же прекрасно понимаем, что существующие слои населения очень разные, и есть население, которое не может о себе заботиться. Говорить о биткоине как о, о какой-то криминальной, так сказать, возможности не платить налоги а, совершенно неверно. Вот все люди, которые, которых мы видели а, сегодня и вчера на конференции, это люди с горящими глазами, это молодежь, которая а, в основном это поверила в то, что есть будущее у Земли, наверное, даже можно так сказать. То, что именно э, эта криптовалюта позволит избежать нам столкновения с э, э столкновения интересов. А, не секрет того, что а, мы уже настолько заурегулировали наши рынки, и в том числе последние события последних лет, особенно после кризиса 2008 года, еще добавили да, излишней заурегулированности. Бизнесу стало очень тяжело выживать. А, и, скажем так, тот, кто не имел бизнеса, тот, кто не мог развиваться, он практически вообще потерял все шансы на развитие и на жизнь. И вот э, новые, новые возможности, которые позволяют напрямую покупать и продавать товары, еще много чего делать. Э, это новые возможности, которые представляет э, криптовалюта биткоин. Пожалуйста, следите внимательно за тем, что происходит, как развивается криптологическая значит, система, как развиваются технологии. Почему? Потому что Э, биткоин а, и криптовалюты это не то, что нужно подсовывать под нос. Это то, чем нужно интересоваться каждому человеку, который смотрит в будущее. Мы рекомендуем всем следить за новостями, а, следить за технологиями и за всеми возможностями, которые со временем а, будут приходить в ваш дом, давая вам новые возможности. Вот такие новости. Пожалуйста. Всего доброго.